السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم محمود قناه ماتريكس 219 على اليوتيوب والنهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نغير زراير ال keyboard خاصه باللابتوب في اكتر من حد سالني السؤال ده فحبيت اعمل فيديو بشكل سريع نتعرف فيه على طريقه تغيير الزراير بدايه الزرار بتاع ال keyboard لو اتخلع بشكل او بطريقه خطا هيطلع عندنا بحاله من اتنين يا اما الزرار بس او ال body بتاع الزرار بيطلع بالشكل ده يا اما القطعه اللي لونها ابيض اللي هي المفصلات نفسها بتاعه الزرار بتطلع معانا فاحنا هنشوف حاله التغيير ده وحاله التغيير ده هنبدا الاول بالزرار اللي هو العادي تركيبه بسيط جدا ان انا بس هثبته كده في وضعه الطبيعي او في مكانه الطبيعي يعني هحط الزرار في الوضع الطبيعي بتاعه واضغط عليه كده ده كده خلاص الزرار اتثبت طيب في عندنا الزرار التاني اللي هو ده ده عباره عن ثلاث قطع هاجي على اي زرار من الزراير دي وافك الغطا كده ببساطه وابص على تركيب القطعتين التانيين شكلهم ازاي هبص على تركيبهم واركب دول ازاي بالظبط هنبدا بالقطعه دي الاول اللي هي الصغيره تتثبت بالشكل ده كده اسف والقطعه الكبيره الاول وبعدين القطعه الصغيره طبعا كل keyboard بتختلف عن آه، keyboard تانية يعني كل keyboard اللابتوب بتختلف عن غيره قطعه صغيره اتثبتت بقى عندي تركيب البنزات اللي هي اللي في الجنب دي تركب بالشكل ده كده عن طريق الدفت ده كده خلاص تركب معايا الزرار وجي يركب بالشكل ده وده التاني يركب بالشكل ده الموضوع بسيط جدا والزرارين بتوع ال keyboard اتصلحوا بس اتمنى يا رب اكون افدتكم المعلومه النهارده لو حسيت ان المعلومه دي افدتك بشيء يا ريت like للفيديو و share. لو حسيت ان حد ممكن تاني او حد تاني ممكن يستفيد من المعلومه ومش هفكرك تدي subscribe للقناه تشجيعا منك ليا علشان اكمل في ال channel. يلا معانا ان شاء الله في الفيديو الجاي ولا اله الا الله